Znam da svi žene čekujete da se skinu žita, da bi počeli da lovite lisice, ali mislim da grešite, treba to već početi. Dovoljno su velike, prave dosta štete, samo treba pronaći neke sveže otkose ili ne niži teren gdje sojište i tako nešto. Već par dana pratim ovu grupu, čini se možda čak ima i dva legla. Nisu malo mlađe ni starije, tu matora lisica pa probat ćemo malo da ih proredimo večeras kako bi dali šanse zečićima, fazančićima i ostaloj plemenitoj divljači, pogotovo lanadi koje sad ima u najvećem broju. to. Matori mužija lisa. Eto vidjeli ste relativno rano izašao. Ja sam mislio da je u pitanju mlađa lisica, ali ipak je. Bio lis. Isto pogodak je prošao, evo vidite kroz vrat direktno. Međutim, on je ostao živi. Morali smo da ga dopucam. Koristili smo 223, zastavim štuc, prvi partizan municija. Postreli smo jednog lisa, menja dlaku kao što vidite sad je polu šugav, ali jedan lep lov izašao je žita kao što ste vidjeli. Ja sam u prvu ruku mislio da je mlađa lisica, to je ovogodišnje godišnje nešto leglo ranije, ali izgleda da je stariji mužijak, jedno tri godine. Tako to je to. Idemo dalje, nastavljamo borbu s predatorima do sljedeće epizode. Kom se dopada ono što radimo, prijavite se na naš kanal klikom na subscribe.